الخبر أول عدنا عن برهوم المعراوي وصول حسابه بالإنستغرام لل 800 ألف متابع فإن شاء الله ألف مبروك عقبال مليون يا رب طبعا ما بقى شيء ولا تنسون يا حبايبي أن تباركوا له بالكومنتات على هذا الإنجاز الخرافي ننتقل حاليا نور بار وصدمة يا حبايبي اللي قاعد ينزل شوية تيك توكات ويا حبيبته السابقة واضح من الستوريات يا حبايبي التيك توكات أنه هو قاعد يتغزل بيها ولكن الصدمة اللي صارت يا حبايبي أنه واحد من المتابعين كان سأل أنه هذا حبيبتك السابقة فهو رد عليه مجرد كان تصوروا يا بعض مو حبيبته لكن بنفس الوقت يا حبايبي انتشرت له واحدة من الفضايح اللي تثبت انه فعليا هي كانت حبيبته ولو هذا المقطع يا حبايب القديم لواحد من الاشخاص كان يصور تيك توك يعني نورمار مشان يعرف انه هذا التيك توك قاعد يتصور هذا التيك توك يا حبايب يظهر نورمار ويا ليسا يا حبايب حبيبته السابقه واضح انه هو حاضنها مثل ما شايفين بالسهم يا حبايب ولتاكيد انه هذه ليسا يا حبايب مثل ما شايفين هذه هي ليسا ونفس ملابسها بالضبط فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات تتوقعون نورمار قاعد يكذب على المتابعين عم يتهجمون عليه او هو فعليا كلامه صحيح اما بالنسبه للقمر طاي يا حبايب فهي مستمره بالصدمات حاليا صار لها تقريبا اربع ايام هي غايبه عن ال social media والاغلب متوقع بسبب انه هي مكتبه بسبب انه نورمر حاليا تصوريها ذيج ولكن صدمه يا حبايب ان هي صارت تحط لايكات للتصاميم الحب اللي بينها وبين نورمار مثل ما شايفين يا حبايب هذا الدليل انه هي حاطه like التصميم لها ويا نورمار فكتوا يا حبايب بالكومنتات اتوقع ان هي اشتاقت له او هي قاعده تسوي هذا الشيء عم تلفت انتباه نورمار او مجرد سوت هذا الشيء بالغلط مو اكثر ولكن الصدمه الحقيقيه يا حبايب صارت هي على حسابها بالتليجرام طبعا هي عندها قناه بالتليجرام بها 40000 متابع اسمها قمر ويا حبايب كانت كتبت اليوم مقولة ثبتتها أنه لا أحد يتخلى عن شيء تقصد انه هي تخلت عن نورمار إلا بعد أن تعبت يده في التمسك به يعني أنه هي تعبت هواي بالتمسك بنورمار ولكن ما قدرت انه تتمسك به فلهذا هي تركته فكتبوا أحباب بالكومنتات شو رايكم بهذه المقولة وهي كانت تقصد نورمار أو مجرد مقولة عادية مو أكثر ننتقل حاليا لأبو فلة والصدمة يا <laughs> حبايب اللي قاعد يسويها فكان كاتب هذا ال story خطوة جديدة والشيء الغريب أنه هو غير كل صوره بكل مواقع للون الأسود وكاتب خطوة جديدة فشو توقع يا حبايب أبو فلة مجهز لنا بصل مرحبا من وصلت المقطع المقطع عجبكم لا تنسوا تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس جانيكم فيز زي ما قلت القصص احبكم فجروا المقطع باللايكات مع السلامه